Radio. sea forma de O sea que si yo muero, se me borra toda la partida. Eh, lo que vamos a hacer es intentar llegar al mayor récord. Al mayor récord que se pueda, ¿ok? Así que, bastante está ahí. Se muere. difícil, pero hay que intentarlo. Si no se intenta, no se crece, se No sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve. No sirve.